שלום, קוראים לי בועז, אני ראש ההתמחות באסטרטגיה ויזמות עסקית ולימודי מנהל עסקים MBA בקריה האקדמית אונו, ואני גם אוהד שרוף של הפועל חיפה בכדורגל. משתמשים במילה אסטרטגיה בכל ההטיות האפשריות. זו המילה הכי שכיחה בז'רגון הניהולי. שאלתי במשך השנים עשרות מנהלים, אלפי סטודנטים, אתם עובדים בארגון? בואו תגידו לי, במשפט או שניים, מה האסטרטגיה של הארגון שלכם? זה מדהים לראות כמה השאלה הזאת מביכה אותם. הנושא הזה, אגב, גם נחקר אמפירית, ומתברר שגם מנהלים מאוד בכירים בארגונים מאוד גדולים לא יודעים את התשובה לשאלה הזאת. בחרנו לפתוח בקריאה האקדמית אונו את ההתמחות באסטרטגיה ויזמות עסקית כדי לתת למנהלים בכירים, ליזמים, ליועצים, את האפשרות לרכוש כלים חשובים, משמעותיים, שיקדמו אותם בראייה מערכתית, אינטגרטיבית וגלובלית, באופן כזה שיהפוך את הארגון שלהם לטוב יותר, למתאים יותר ולמצליח יותר. בהתמחות שלנו אנחנו מלמדים נושאים מאוד חשובים כמו אסטרטגיה של תאגיד או אסטרטגיות צמיחה, אסטרטגיה של חדשנות, ניהול אפקטיבי של שינוי אסטרטגי, מימון מיזמים, פיתוח מוצרים חדשים. כל אלה הן סיבות מצוינות מדוע לבוא ללמוד אצלנו בהתמחות באסטרטגיה וזמות עסקית בלימודי מנהל עסקים MBA בקריה האקדמית אונו. להתראות באונו.